алмасбек тура алмасбек шабандоз тастады қадірмен аға бір өгіз салым салымына бір өгіз салымға міне төменгі мәреге кереметті тұлпарлардың егесі ғани мырзаның Балғарды есімді тұлпарыменен баруын кенегес атаның немересі алмасбек шабандоз тастады бере бір өгіз салым қадірмен бір өгіз салым бәрекелді Енді бес бар салым қалады, атбегілер жабандоздар естімедім демеңіздер бір. бес бар салым қалады, сәл қаттырақ ұмтылу керек жігіттер міне бір минут бір жарым минутта барып келіп бір, міне көріп отырсыздар әрекетін жасайналай алайын шабандоз бекбододан келген мұсылман мұрза болса бір той төріне келіп жатса шымкенттен келген дәурен мұрза болса бауыржан мұрзалар болса бір той төріне келіп жатса заман мұрза болса бір той төріне келіп жатса қадірменді ағайын бір жақсы дос жақсыда ғана болады деген ағайын жоғарғы мәреге қазыналы қария пайызхан ақсақалдың жезге егесі атыменен мәреге турала мәреге турала мәреге турала қора шабында тастады өгіз бары барып аласыздар өгіз келіп аласыздар міне жоғарғы мәреге қазыналы қария кереметтей сәйгүліктердің егесі пайызған ақсақалдың жезгі егесімді атыменен оралбек шабандосын тастады мұны. поплечный қораз